ジャログラナマステブルマリーどうもなんちゃんです今日はゲストの方に来ていただいてます今日ですね飲流楽しいこと案内人のアンジェルさんに来てもらってますアンジェルですイエイイエイイイイイイイイイイイ たんですけどもだいぶ長いこと離れて話長いですねあの離れて別の職業をやってたんだけども最近またインドの旅を皆さんにお届けするあのお仕事をさせていただいてますということで結構あのボリウッドのその映画ツアーとかテルグ語なのでボリウッドなんですねボリウッドはいボリウッドボリウッドボリウッドっていうなのでもうインド歴はもう20年ぐらい 10年でもうインド来てるのも,、もう40回とか今回が42回回目ですよすね僕たちなんかインド来てまだ1年ちょっとのペーペーですが暮してるのとねいやいやいやいや大先輩のアンジェリさんと今日はちょっとエロシティっていうこの街をですねあのお届けをしていきたいなと思ってますでは行きます321チャロー どういうところですかお願いしますエアロシティですね、まあ、要はあのビジネスショッピングコンプレックスといってですね、まあ、いろんなそのビジネス施設とあとまレストランとかショッピングセンターがま混合したその複合施設です、はいでまあ、いろんな外資系企業ですとか、まあ、インドの大手企業が入ってる施設ですね、はいまあ、結構大きいメガバンクとかあと総合商社とか、まあ、あの大手のメーカーさんとかが日系だと入った まあ、いろんな、あのまあ、多国籍の料理屋さんがあのあるのですごいあのおすすめなところですね、はい、ここを一言で言うと日本でいうインドの丸の内ですここだから見てわかる通り見てくださいこのこの外観インド臭さが本当にすごいですよね、はい、丸のマークっていう大きなビルがあったりとか、まあ、緑がねってこういうところも 実はあるんですよねびっくりびっくりですはい私もホテルには泊まったことあるんですけどそんなにあの飲食エリアとかあのは来たことなかったですあと何が一番いいかって空港からめっちゃアクセスがいいですよねここ車で10分ぐらいですかねそうそうだからあの夜遅くインドに行った時とかも、まあ、すぐホテルに到着して寝たりとかできますし、まあ、朝早くから あの空港近くにあの降り立ったとしても、まあ、インド、まあ、中心街に出て観光ができるっていうすごいおすすめなスポットですよねそうなんですだから空港からここに来れば全くインドを感じずにあのインドを感じないまま帰れるっていうような箱庭的な感じですねそうですね、うん、はいじゃあここは一応あのワールドマークっていうタワーって言えばいいのかなが1から4まであってで僕たちはワールドマーク2と3の間を 歩いてるような感じえっ、とね、この辺にグルガオンで働いに住んでる人もいればあとどこだろうバサントとかに住んでる人そうだねバサントプンジバサントビハールって、ね、結構サウスデリーに近いところの人も、まあ、ここに通勤してますね、はい、いやでもやっぱり見ての通りねあのいろんなレストラン テラス席でちょっと暑い夜に、まあ、ビールを飲むっていうのは最高ですよね今日の気候いい感じですよね今日はそうですね30前半30度前半このぐらいだったらシュワッとで、うん、それこそね丸の内で花金楽しむぐらいの感覚で取れるよね、ね、ここだって丸の内ビルって言われてもさここだけ見たら分かんないよ確かにねこの感じもうそうですそうですよね丸の内ビルですよね私もちょっと今どこにいるかが分かんないぐらい、うん っていうぐらい栄えてるんですよインドはちなみに私は朝今日今日の朝パスタの我慢てあの牛のうんちを飲まないかどうかっていうのをすごい心配しながらあのデリーに戻ってきました都会と田舎の落差がすごいすごいすごい落差があってなんか本当に同じ国とは思えないですね人の感じとかも違う確かにとかもすごいそうねこんな空間を贅沢に使った ラマ撮れそうだよねねにこんな空間があったら今までだったらここに寝てる人とか絶対あの家族で入ってきますよね家族で寝てたり2作2して始めたりとかんうんしますよねもうなんかここだけ見ても植物園みたいなちゃんとね緑も植えてあってね、うん、感じになってますねで困ることなくてがすごく多くて匂いがすごい 時々耐えられないことがあるんですけど、うん、いい匂いしかしないあそこそうですねじゃあロゴだ地下もあるもんで地下。地下地下。ここはなんかなんだろうどっかの入りみたいあ見てくださいあのインドのトイレといえばこの写真じゃじゃん 見てこのこの価格あのインドですよここはあのインドがここですからねあのインドですよその汚いイメージのインドですよここがすごい発展しますよインドはだって私この靴履けるもん確かにこの靴履いて歩けるところが結構そこ暑いっすね暑い わかると思いますけどあの泥がね泥だしでゴボコしてるから、はい、そう、足場も悪いので、こい、そんな昼の厚なことが起きないです確かに僕たちも普通にスーツですしねそんなら革靴履いて全然行けますねなんかもう Google の本社みたいな感じだよねここすごいね、ええ。シンガポールのチャンギ空港みたいな違 ですよねナチュラルじゃないですねインドのイメージが汚いって思ってる人の概念も結構壊されるいやもう覆す場所ですよねここ全然日本の丸の内で撮ってますって言ってもわからないような感じそよね、うん、で言ってシャレオツってやつですねシャレオツこっちはレストランですレストラン 並びだけ見たらなんか日本と変わんないっすねあんまり結構おしゃれなレストランがあるんですよバーとかレストランとか、えー、歩いてるインド人の男性がみんなかっこいい確かにあの洗練された人が多い、うん、そんな適当な人は歩いてないですよ、うんうん、あっちにも全部ピリー これが有名なクリスピークリームドーナツですよねはいインド仕様でエッグレスベジタリアンの卵抜きっていうのがあそこに書いてあったよちゃんとメニューにあるんですね、はい、ありましたよ、えージャロが思い出してあの東京テーブルっていう日本料理屋さんもあるんですよで僕たちも仕事でよく行く時にここでご飯食べるんですよ メニュー見ていただくとラーメンとかが結構あったりしてこのラーメン美味しいんですで値段もすごい高いっていうわけじゃなくてですねすごい美味しくて日本人は結構この辺で働いてる人はよく来ますね多いですよ、はい、はい、そうです70%へえという感じなのでぜひあのエロシーに来られる方は 東京テーブルさん来てくださいはいありがとうございますというところもあるんですねあのエアロシティははいすいませんありがとうございます、はい、じゃあロゴだはいということで、えー、いろいろ見てきましたいかがでしたかあのエアロシティはなんか新鮮でしたねいや本当にねインドにもこういう場所があるんだっていうのは再認識されますね伝えたいのはインドにもこういうところあるんですよ、うん、インドってあの汚いとか臭いとかあの危ないとかレイプされるとかそういうイメージいっぱいあるじゃないですか そうじゃないんですっていうのを伝えたかったそうですね、それもあるけどこれもあるそうですねそうですおっしゃる通りでございますこの辺ホテルとかいっぱいあるんでぜひあのインドのデリーに観光に来られる方はエロシーのホテルに泊まっていただければこういうところもね夜に来てご飯食べたりとかできるとあと外資系のホテルが多いからあのなんかインド的なすっとことっぽいな受け付けてくれ そうですねすごい快適、うん、多分食事もちゃんとしてるし、まあ、夜遅くに着いたりとか朝早く動き出したい方も、まあ、すごい空港近くなんですけど、ホテルがたくさんありますのでぜひ、はい、あの滞在してみてください、はい、はい、そういう人は安藤さんに連絡すれば全部コーディ安全ションしてくれるので、はい、そうですね。インディ楽しいことをあんなに自分で言った。あん、アンジャリです。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 お会いしましょうか初ですね今日はありがとうございましたこちらこそすごい楽しかったです、はい、じゃあ最後はアンジェリさんの乙女のポーズ乙女のポーズで次の動画までチャローチャローチャローチャローチャロー何これおまけだよ あそうなんですかアンビエンスモールのい映画館があって、そんな話してもいいですかいやもう全然してください私どうしても映画が好きなんですけどあのー、後ろ歩きあのアンビエンスモールでしかもうやってない映画を見にアンビエンスモールの映画を見に行ったんですで終わるのが12時過ぎるっていう結構あの遅い時間だったのでドライバーを確保してあって帰りに そのドライバーを呼び出して駐車場に止めると高いから外で待ってるから呼び出してって言われてで映画終わって12時過ぎに出たらすごいなんか緊張感漂っててポリスとかがいっぱいいて警備員とかも外に出る外に出るって言ってて。えー、なんかすごい緊迫しててであのみんななんか避難してて、えー、半端にヒンディーが分かるのでで英語もちょっと混じって どなんかエマージェンシーでテロリストアタックってボンブがなんとかとかって言ってて爆弾が設置されてるらしいって言うんだけ分かってすごい焦って走りながらドライバーに「すぐ来てすぐ来てすぐ来て!」って言って来てもらって。外出たらスワットとか着てて、特殊部隊とか着てて、軍も着てて、なんかメディアとかに勢ぞろいしてて、めちゃめちゃ焦って、でもそんなとこに外国人でパスポートも忘れちゃって持ってきてないし、なんか巻き込まれたら嫌だから、ドライバーとすぐ 飛び乗ってですぐ出てすぐ出てってもうガーって逃げてスワットの車両とかとこうねあのすれ違いながら焦って帰ったんですけど、でもまあなんともなくてよかったこうでまあ無事に日本に帰ってまた娘に会えるなとか思ってたら次の日の朝ホテルの朝ごはん食べたら「ブレイキングニュース」とか言ってテレビで出てて「昨日の夜 アンディエスモールで行われた避難訓練ではってオチ <laughs> 避難訓練演技うますぎだろああんなに焦ったのになんかちょっと半端にしか分かんなかったから多分避難訓練って言ってたと思うんですけど <laughs> それはもうテロリストアタックとボンブしか聞いてなくてすごい真っ青でもうこんなところでそんなことに巻き込まれて死んでたまるかと <laughs> 今日は見てくれてありがとうございますこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録いいねとコメント SNS のフォロー